Tara! Ah, ako si Oniken! Wah! Slash! Briggs! Let's go! Oh, huh? Eh, ah! Well. Okay. Oh, <laughs> no! Weapons! Let's go. Oh! Oh, no, no, no, no, no. Um, oh! Wow, okay yun. Okay, okay. Wait. Oh! Hassle! Yon, okay. Yon, okay, okay, okay, okay. Guess, guess, guess. Whoa, jumping! Mm -hmm, tech! Tech! Sige. Tech! Whoa, whoa, whoa, whoa. May tech ka. Attack din ako. Up, up, tech! Up, top, double tech. Patay ka, Oh! Oh! Scissor Man! Ah, oh, I'm Scissor Man! Hindi ko nag-gets ko na yung mga Hindi ko nag-gets ko na yung mga kalaban ko! Ano Bayan! Ah! Oh, oh. Nice. Um, more enemies. Hwa! Hwa! Wow, wait lang ha. Ang dami na nila ha. Wow! Hit and Mitsurugi! Mm-hmm. Boom! Yun, nice oh. Si Sherman? Oh no, ah, si Sherman. Kailangan ko yan! Bola man! Ah, okay. Ah! I hope he's dead. Yay! I did it. Woo! Oh! Saber dude! Wow! Okay. Okay. Kalma tayo. Wow! Tumagos naman ako sa tren. Tapos sa... Mm! Wow! Man! Okay, let's go. And, wait lang, medyo, medyo cool beans yung soundtrack na to ah. Wow! Oh, okay. Hua! Hua! Hua! Hua! Hua! Tapos, Caesarman. Caesarman! Caesarman! Yon, dead. Okay, okay. Medyo... Medyo nagiging mas tricky na. Kasi seryoso, humihirap na yung laro. Grabe. Kanina medyo kaya ko pa eh! Pero ngayon, medyo na yung... Nagkaka-challenge na siya this good. Kasi, uno ko sana pa sabi, nasabi ko sana parang medyo madali yung larong to. Pero I was a wrong. Okay. Okay, tapos. Okay. Yon, okay. Teka ko na lang siya. Okay. Tapos, si Swordsman. Huyong. Okay. Si Dedemon yung move niya. What? What's happening? O, yung daya! Leche. Wow! Ang wheel. Teka. Tao. Ah! Dead. Shoes. Medyo nahahasil ako. Medyo nahahasil ako. Medyo nahahasil ako sa mga nangyari. Teka lang! Mm! Mm! Mm! Hanggang sa may dulo ito. Mm! Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mm. Yun! Okay, good, good, good. Uh, scissors. Scotch, scotch, scotch! Mmm. Mmm. Mmm. Mm, yun, yun, yun. Okay, okay. Medyo nag-gets ko na yung pattern na to. Okay, madali na lang siya. Madali na lang siya. Yun yung isa sa mga fans sa akin sa mga ganitong klaseng laro. Eh, kahit 4th ulit ka naglaro nito, Naramdaman mong gumagaling ka eh. Wow, parang ko nagawa yun. <laughs> Naramdaman mong gumagaling ka kahit paano. So, cool. Always cool. Saka, worthwhile kahit ulit yung laro mo. Kasi alam mo na every game, may nangyayaring something else. Teka, teka lang ha. Okay. So, maayos, mas mataas na yung buhay natin than before pagkalaban ng swordsman. Pero hindi ko pa rin gets. Okay. Uy! Okay. Uy, I did it! Whoa! Yay? Yeah, violence! Woo! and tree. Suddenly trees. Wow! Wow! Parang Legend of Kage! Alam niyo ba yun guys? Sobrang cool siya na! Nasaan ako? Nasaan ako? Bad ba to? O bad? But sobrang cool niya na old school game. Parang ninja ka lang na lumalipad, lipad, lipad! Parang mga ganyan! Oh, <laughs> sobrang cool. Oh no. Oh no. It's bad. Oh, shoes. Game over na ba? No. Kung sabing ulitin ko yun. Uh, no! <sighs> Here we go. Let's go. Kaya na to. Gina Gina ako sa kanila. Sick ng soundtrack ah. I like it. Hua! Oh, okay. Okay. Ako kaya masibisan. Yun! Okay. Okay. Nakalipan ako dun. Hassel. Okay, okay, okay, okay. Tapos... Okay. Yun, ito na. Multiple enemies na. Ayun lang, nagtuloy ako ng bagong tech eh. Na, ah, lalo ko nidisgrasya eh. Okay, kalma lang tayo. Ano yung bagong tech? Y yun, okay, bagong tech. Kumana yung bagong tech ko. Pero hindi ko mag-gets kung paano tatalunin naman mga... Ah. ah, ang hindi, no? Just slashing the thing. That worked. Okay. Sobrang dami na ng buhay natin yan That's good, that's good. At kasi natin panakalaban nakalaban si, ano, si... Si Mitao! Wow! Teka lang. Wow, daya naman nun. Okay, game, game, game, game. Wala! The trees. Medyo walang sense yung transition from awesome on top of railway battle to trees. Okay. Okay. Okay. Nice hook. Okay. Bisa na natin lakad. Uwe! Wow! Hassle ka, boy! Okay, die. Okay. Kaya to! Mm-hmm, mm-hmm. Okay, medyo nakakairita sila. Ooh. Okay, let's go. Uy! I keep... Hang on na naman, I keep the grenades. Wow, sana tumama sila, di ba? Okay. Yun. Right. No! Mm! Hassle. So, lumabas yung laser. Tumahan yung laser. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Sana pala ginamit. Mali yung paggamit ko noon! Throwing stop weapon! Ah! Ah! No, sinaktan ko sarili ko. No! Wait. Wait. Wait. No! Okay, that was bad. Let's go, let's go, let's go. Ito na buhay natin. Opya. Yun. Swag. Wala pa, no? Or... Oh, wala pa. Wala pa yung mga! Pwede na... Okay, pwede na yun. Okay. Okay. Okay. We got this. Boom. Okay, we got this, boys. Got this. Way. Ang ah, intense eh. eh, eh, malulungkot ako. No! Oh, man! Wait. Wait lang ah. Wait lang. fofo.